Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, o meu projeto aqui ó, deu certo aí ó. Hoje então meus amigos, a caixa já está cheia, então agora vamos começar o bombeamento dessa água lá para cima gente, vamos que vamos, olha, olha só que maravilha, choveu, fantástico né, encheu aí, maravilha, então agora nós temos água para bombear para a caixa onde nós temos o nosso projeto. Toda essa água aqui, gente, é da chuva. E aqui, gente, é um telhado aqui de 4,61 metros de largura. Vamos pôr aqui uma calha. Nos próximos vídeos vocês já vão ver que essa água, quando chover, vai cair tudo aqui dentro. Pois então, ficamos por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. A gente vai terminar aqui, pôr outra caixinha d'água aqui em cima, fazer uma coluninha Vamos comprar, gente, tilápia, que nós vamos fazer aqui uma criação de tilápia. Também temos os ovos de galinha Brahma Light, que está na chocadeira. É só nascer, se caso correr tudo bem, quando nascer a gente está mostrando para vocês. Um abração, fui! Não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Tchau, tchau!